пегас шоқ жұлдызындағы HR 8799 жұлдызы күннен 133 жарым жылында және одан бір жарым есе 30 миллион жастағы жас жұлдызды 6-9 Юпитер массасындай төрт алып планет айналады. Жұлдыздан 16-71 астрономиялық бірлік қашықтықтағы экзалыптардың ең ішкісі 45 жылда, ең алысы 460 жылда бір айналым жасайды. Бұл жүйе 2008 жылы тікелей фотоға түсірілген алғашқы көп планеталы жүйе. солтүстік батыс университетінің астрономы джейсон вонг гавайдағы кек обсерваториясында жұлдызды коронографпен тұта отырып жүйе кескіндерін алумен болды 12 жылдық бақылау нәтижесі 7 секундтық таймлапсқа жинақталған әзірше ашылған 5200-дей экзопланетаның санаулысын ғана осылай тікелей бақылауға болады